hello everyone back another game play video so guys आज की वीडियो में मतलब गेम नहीं खेलने वाला हूँ हाँ मैं मतलब बताऊँगा क्या गेम है लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में मतलब मैंने बहुत टाइम पहले अपनी लाइफ में बताया था कि मैं माइनक्राफ्ट का कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ वो सरप्राइज आज इस वीडियो में रिवील करने जा रहा हूँ तो वीडियो आखिरी तक देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैंने मतलब जो मैंने आखिर मतलब जो गेम की चीज़ है वो मैंने करने में कम से कम around three two four hours लगा दिए थे आराम से छोटी वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लेकिन अच्छी ज़रूर होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मतलब नहीं हो नहीं होते सॉरी तो गाइस आज मैं जो सरप्राइज था वो रिवील करना चाह रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया और उस सरप्राइज में मैंने तीन चीज़ें बनाई हैं जो कि पहला है हमारा द नैदर आइसलैंड और दूसरा है अपना मेरा खुद का घर जो मैंने आखिरी वीडियो मेरी माइनक्राफ्ट थी उसमें मैंने एक डब्बा से घर बना दिया था और जो मेरा तीसरा सरप्राइज है वो है मेरी आइसलैंड लाइब्रेरी जो भी कह सकते हो आप उसको तो यही सरप्राइज है तो चलो चलते हैं video so okay guys thank you so much for watching मेरी पूरी की पूरी वीडियो और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सरप्राइज को बनाने में और इस वीडियो को बनाने में तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को हम लेंगे अगली वीडियो में थैंक यू बाय बाय